Şuraya göster. Ulaşın Yeah. neergeduwd. Als je op normaal speelt, krijg je voor elkaar gewoon een 94 doodgaan. Ik voel me zo rot. Ah. Ik heb het gehaald. Nice. <laughs> Wat is dit? Wat? Oké. Ah. Ah. Ah. Gewoon in één dag. Oké. Oké.